Tänään on 19. elokuuta 2015. Haastattelin Juha Piukkulaa, kirjastoalan moniosaajaa. Työurasi erityisesti kirjastoalalla ja kirjastoasioiden parissa on pitkä ja erittäin monipuolinen. Kerro sitä lyhyesti. No lyhyesti, niin tota, ensimmäisen kerran sain palkkaa kirjastosta, kun äiteeni VS-kirjastoamonissa niin komensi mutta vahtimaan Kemin kaupunginkirjaston lehtilukusarjan sairastapauksen vuoksi ja tota, se kesäsuuntaa vuonna 76. Äiti sanoi, että tiedetään tiedäthän se mistä sinne pannaan valot päälle ja kirjanpito oli siihen aikaan tukkymiehen kirjanpito sinikantiseen ruutuvihkoon. Meidän 21 viivaa, kukaan ei pysty yhtään mitään, eli 21 kävijää oli. Kolme tuli päästä sammutin valta, pisti vakioon. Sitten seuraavan kerran olin kirjastohommissa 78 lokakuussa. Minua tultiin hakemaan ainoa puistosta Oulun Ainolan. Oulun ainoassa oli siihen aikaan vanha pääkirjasto. Ja opiskelin historiaa ja tiedettiin, että mihin aikaan on tullut ennolta, niin sieltä poimittiin iltavuoroon järjestelyapulaiseksi. Ja sitten mä sen talvikauden olin kirjastossa järjestelyapulaisena. Seuraavana kesänä sitten pyrin ja pääsin Tampereelle lukemaan kirjastotiedettä informatiikkaa, jota siihen aikaan oli varsin vaikea päästä lukemaan. 6,5 hakijaa ja 30 otettiin. No, sitten olin erinäisiä pätkiä Oulun kaupunkirjastossa omissa milloin kesäisin, milloin joulun aikoihin. Viimeisen kerran vuonna 1987. Eli se on oikeastaan ollut eh, ennen tätä nykyistä tehtävää sellainen periodi, jolloin mä oon ollut enemmän asiakaspalvelutehtävissä. Et sen jälkeiset työtehtävät ovat olleet minun tutkijan hommaa, jota hoidin roppaat pari vuotta, milloin sitten tietojärjestelmän suunnittelijan hommaa, jota tein tieteellisten kirjaston ATK-yksikössä 90-luvun alussa kolmisen vuotta. Ja sitten ää, kirjastoalan täydennyskoulutuksesta vastasin osaltani Tampereen täydennyskoulutuskeskuksessa 94 kansallisen audiovisuaalisen arkiston, jonne oli perustettu radio- ja TV-arkisto. Ja siellä taas jälleen oli tietojärjestelmän suunnittelijan hommissa.